cantar porque é, é, é a namorada da Larissa? Eu sou casado. Ah, você é casado? Gostou do seu pai? E que também conhece a pergunta. Underwear? Underwear, não? Acho que era. Ela falou que ela levou ele pra minha casa. Foi a personagem primeiro. Sim. Championship. Não. Não, agora é outra palavra. Hum. Caraca. <laughs> Rapaz, vocês foram cruéis essas palavras aí, hein? Happiness, não. Happy. Um... Ah, é. Hand, É, handkerchief. É, hum. guardanapo. Não. D. Tenta D. Hand, handkerchief. Deu é. F. É. F. F. Corda maldita. <laughs> Massa. Vai, filma, filma agora a pé.